در این کالا چی کنم بریم پایان؟ آه، اسمع نواظم اذا بتموت ما بتضغط وبتعصب وبتعيط ما بتطلع ما بتطلع برا الجيم آه، ما بتطلع اسمع اسمع ده یورو سوپر سوپرچت تانک یو گفته که استاسافی هر کل یک یورو برو بخیر تنها کل بگیر اوکی بابا کلای ما حساب میشه هر کل یک یورو بچا دیگه دزی چیزا پرتین یعنی چات خود بریم اوه نه نه نه نفر نفر اینجا Watch out! صدای پایینه اوکی برو برو برو ترامپولی دارم اگه بالا میپری او در منزل سوم است دیدنش بیا بیا استاز ایره بگی نه نه بیا بیا بیا اوکی برو من پیش میرم فینش شد پشت دیوار ای این مطمئن هستن تا بالا رویش دیگه طرف آه آه رویش اون طرف است طرف برم کسی باید من راکت میگیرم صبر ما یک دو مرمی میزنم می هم دیدم خب باشین باشین من زیاد نفرها را دیدم یکی ناک شد اونجا Bana sarptanan var. Tamam ya Rıdvan anlattı. Peşim ayağında. İran mı giram? İran mı giram? İran mı giram? Egene. Tamam orta. Yakil muamman bolan, yakil muamman bolan. نمایند داری کالش بری Watch out! نه نه نه سه نفر دیگه آتیش دارم از آتیش فامیلی میخوای آتیش فامیلی آتیش فامیلی با Thank you. Világ, ott is van, hogy védem pártus szerint. Párnak, párnak. Pártak oda bajban. باشه مادا مادا دو تای دیگه ماندن منزل اول خب اگه نداری این پشت لبگک اینجا اینجا است یکی هم بالاست یکی هم بالا Listen, listen, listen. Yeah, Police out. Location. Hadi ayarı. Orada, orada, orada, orada. Ey namet o canamasın. Ana bu. Marked a location. Ana mi just start go hot zat peşnaren. Ey punishment. Just اون اون کشید خدا. بسیار خرابه بعد. مارکش میشه میشه میشه. چیزی <laughs> Mermisi hapsiz yatdı araba çarptı. Benim doğru şöyle girin ben. Sevmez yatlarım. Ben de boş yapacağım. Mutaramat mutarho. Bekliyorum ben. Relax. Sağ ol. Adam tutup. Kapara omujaz. Bu adam omujaz. Ten będzie poszedł. O, poddaję, ale Jakieś nartesy, jakieś... ten. Jak jedyki się durmy, teraz tam przyjazd do śmiałem, to za... Zaraz zapuścimy. Wal, wal, wal, wal. <laughs> آره. رو ترسم سربام رو سربام رو نه ریکال نداریم استاز بشته دیگه بله بله شما بله خب، میکنم بابا ایلا تو من هیچی شلسته جانم یک دقیقه خون بزنم استاس بریم بیا تو اول سرازینی سرازینی بریم پایانی رو بزن جمپ کو جمپ کو بریم یک مرمی سر کجاستیم دادیش خود دا یارتان به بکش مانه بک برو بک برو بک برو سفی تو یک اسپانت دیگه Thank you. Hala benzin نداریم من یک تیل زدم من یک موتر جور کردم بگی همین جلش انا Marked a location. خواب بدم باشه نه on نه bus. نه no, نه no, no, Kotaro. تو یار جی جی از بک آن استایل لازمه تا دک دیوار بزن من سیف هستم سیف هستم ولی زود میمونم باش باش میگیرم خود لکس رو به یکی رو دیوار هست Thank you. میشه بگی خودم یک ذره راست بیا مترکم پرت Thank you. O, nu, nu, jak Dior, digamos, eu nem diga Dior. Motor parte motor joc. Motor parte în, bără. Smoke am parte I'm summoning a vehicle. tardaram Mermiye kim çanta partine garcı odara. Mermiye kim ben dokun. Ben ben ben ben ben zimce. Bana bana bana. Jak na warwistara, no? Snajpiła to. Boż razem idzie barem. Sam to razem. رفتی هستم، سمت راست. نشستم. فقط باشه که پیشوری چهار نفر برابر نکنین بچه این همینجا بهترین رو برو رو برو نفر استاد Marked a Oh, good. location. Help! ریلکس حالا که دو تا خیر سر از اسنایپ کور بگیریم من نگیرم این دیوارا که اگه Watch دیوار out. دارین اینجا یک دیوار دارین آره ما خدا شد حلقه که شک تازه کنیم همه تو خب دیگه تا فنیش شده؟ آه اون فنیش فنیش کنم نفر دیگه نایس نه نه خواب بده نه نه نه نه نه رو برو نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه پیداش میکنم بیادم موتر بریم گمش کنم آخری مدت اون لبای زون است مغول الا مغول